Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə kəsmikli piroqun hazırlanması qaydasını bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə 200 qram otaq temperaturunda kərə yağı götürürük. Üzərinə 200 qram şəkər tozu əlavə edirik və 2 yumurta mikserlə çalırıq. Sonra qarışığımıza kəsmiyi əlavə edirik. 200 qram kəsmik. Mikserlə baxın bu şəkildə çaldıqdan sonra 2 stəkan unu əlavə edirik. 1 qabartma tozu və 1 vanilin də əlavə edirik. İkinci stəkanı da əlavə edirik belə bir qatılıqda qarışıq alınır. İndi isə bir şaftalı və yaxud kim istəsə ərikdən istifadə edə bilər. Götürüb qabığını doyurub. Tövsiyə edirəm ki, bir qədər bərk olsun, yumşaq olmasın. Bu şəkildə xırda-xırda doğrayırıq. Formanı götürürük və içərisini yağlayırıq. Yağladıkdan sonra bir qədər un səpirik. Formanın diametri 24 santa qədərdir. Bu şəkildə yaydıqdan sonra İçli üçün doğradığımız şəftəlini əlavə edirik. Kim istəsə içli üçün cemdən də istifadə edə bilər. hissəmizi də əlavə eləyirik. Bu şəkildə yaydıqdan sonra əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli temperaturda 30-40 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq piroqumuz hazırdır. Siz də bişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz. Nuş olsun kanalıma abunə olmağı unutmayın.